Sige. Gusto mo mag-jump dun sa may ano? Iba sa may... Eh, Three house? Sige. last na tayo na gano'n no? Sunday din di ba? Woo! At least bike two times a week or three times a week agad pare oh. alive tayo or alive YouTube <laughs> yeah Woo! lakas na signal oh nag-streaming no nag-streaming 또 남의 어깨결도 There you go. Ah, uh, ay sa, sa lipat niyang bako niyan. Di, bumaba ako dati diyan, matarik yan. Downhill. Minsan na ako sa main plan niya, sumabit ako. <laughs> Ang takot ko, mag-isa ako. Sumabit ako sa puno. Bagsak ako sa side. Oh, left side. Kaya mo dito. Tigruto na na wala pang kasama. Saan? Dito. Diyan? Eh, biyaso Tapos? Hindi na Ha? Hindi na kasi dyan eh. lang. Eh. Oh, nangyari. Natakot siya. <laughs> It's downhill. Uh, gana ako. Lahat hindi ka naka full face ha. <laughs> Siguro ano to? Ano ba to? Downhill ba to? Dati? Ba ano yan? <laughs> ah puto. Bakit may ano parang gas-gas ng bike pababa? Bangin nga ang putya. Tingnan natin mga dudes. Ano meron? Ah puta bangin nga. Bakit parang may gas-gas na parang downhill sa bike? Pwedeng magbike, kaya lang may paraket na dapat. <laughs> oh, ganda ng view. Ha? Huh? Ah, wala namang rattles snake dyan yan. Tulog pa sila. <laughs> loaded mark Re tapos reveal walang kita ngayon tapos reveal yung view patingin ka sa malayo dito mo naman gagaling okay rolling I mean. Pwede ko palang i-copy to Tapos post ko sa Facebook ko oh. Live copy And then friend. How long is the battery? About four hours. Really? Yeah. Wow. One charge, four hours? Huh? One one charge, four hours? Yeah, big, big man, that's nice. Yeah. <laughs> cool, man.